tot sărup. Drumurile noastre sunt foarte bune și sărup. Sărup în călțăminte. De asta se prelucrează de plecul, mm, naboica, ă, pingele, diferite sunt